În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a derula. Mulțumesc, Manu! Ehm, când am cunoscut-o pe Crina Vereș eh, de la Noua Medicină Germanică, m-a ascultat vreo jumătate de oră și mi-a spus în mintea ta se derulează un foarte tare film artistic. Ehm, așa mi se pare mie că a derula ține de a se derula un film și mă gândesc că mai bine, în loc să derulez filmul din mintea mea, să trăiesc pur și simplu. Pentru tine ce înseamnă a derula?